Sümer topraklarında artık bir Akat unsurundan ve onları Ura gelerek yıkmış olan Elamlardan bahsediyor olacağız. Efendim bu topraklarda artık iki büyük e, kültürel yapı, iki büyük devlet kuruluşundan söz ediyoruz bu çağlarda. Bir tanesi Elamlılar, özellikle Hint kökenli ve Perslerle beraber kurulmuş olan bir devlet yapılanması. Hintlilerin desteklediği ancak Pers yapısının daha ağır baslı bir yapı. Sümerlerin birlikte yapı yaşama kültüründen uzaklaşarak ayrışma dönemi ve Mezopotamya'da artık kültürel ve milli ayrılıkların yaşadığı dönemlerin daha keskin olarak anlayacağımız döneme geçmiş oluyoruz. Elbette bu sözlerimizi yine hep Siyer-i Nebi çerçevesinde alıyoruz. Zülkarneyn'den sonra toplumlar büyük korkularını atlatmak için önemli bir dönem geçirmişlerdi ki bu işte 3. ve 4. devir e, miladin öncesindeki 2400-2200 ve 2200-1900 yılları arasında yaşanmış süreçlerden bahsediyoruz. Neden böyle bahsettik? Çünkü birinci dönem daha ağır aksak geçen özellikle Zülkarneyn'den sonra Akatların başına geçmiş olan Sorgon adındaki bir imparatorun bölgede yeniden e, halkı toparlayabilme mücadelesinden geçtiğini göreceğiz. Bu zaten Sümerlerin yıkılışında Zülkarneyn Aleyhisselam'ın vefatının önemli bir etkisi vardır bölgede yaşanmış olan o büyük e, zor dönemi atlatmanın ardından Sümerlerin yerine gelecek olan devlet elbette ki kendisini daha hızlı toparlayabilmiş olan diğer unsurlarla anlaşılır ki e, bugünkü Mezopotamya topraklarının daha kuzeyinde Sümer'e daha uzak bulunan bir grubun Akatların ki onlar hakkında genellikle Sami ırkına sahip olduğu söylense de evet Sami ırkına sahiptiler ama Kudüs'ten daha uzak ve e, Kudüs'e bağı bulunmayan bir topluluk olduğu söylenebilir. Daha korkusuz olmaları sebebiyle Zülkarneyn sonrasında devletleşebilme mücadelesinde özellikle Elamların Ura gelmesine engel olabilecek bir pozisyonu kurgulamak istiyorlardı. Ancak Sargon bu insanlara korkusuzluğu verebilmenin ardından kendisinde korkusuzluğu ön plana çıkarmıştı ve doğal olarak yaşadığı topraklarda korkusuz imparator olarak anılmaya başlanmıştı. Bu da bölgeye Allahu Zülcelal tarafından görevlendirilmiş olan Kaira aleyhisselam tarafından engellenecekti. Sargon'un karşısına çıkmış olan Kaira aleyhisselam Mekke'nin uzak kuzey bölgesinde Cidde'nin kuzey batısında bir çadırda yaşayan bir zattı. Akatlılara yakın bir bölgede ama biraz daha Arap kavminin özelliklerini taşıyan bir yapıya sahipti. Kendisi Sargon'un korkusuzca hareketine karşılık onun bir geceye karşısına çıkarak onu Hakk'a davet etmişti. Sargon hiç kimseden korkmayan ben, herkese de korkusuzluğu öğreten ben, bütün bu insanları yöneten ben diyerek kendi benliğini ön plana çıkarınca Kayra karşısına bir örümcek koymuştu. Örümcek Sargon'a her yaklaştığında bir adım daha küçülüyor. Buna rağmen Sargon'un üzerindeki korku bir kat daha fazla artıyordu. Sargon'daki örümceklere karşı bu korkudan haberdar olan Kaira peygamber onun bu korkusunu hatırlatarak benlik düşkünlüğünden kurtulması için mücadele etmişti. Ancak Sargon her ne kadar peygamber Kaira aleyhisselama seni sevdim sana iman ettim dese de ona iman etmemiş gibi hareket ediyor ve en sonunda da imansız olduğunu ifade ediyordu. Kendisine inanmış olan toplumun önderliğini sürdüre gelirken tevhid inancından bu uzaklaşması sonucunda toplumun tüm korkularından uzaklaştırmış bir peygamber olmakla beraber onun bu korku dolu hayatını Sargon'a karşılık Kayra aleyhisselam topluma benliğinden sıyrılabilme imkanını doğuracak her türlü hikmetli azameti beyan etmiş. Dolayısıyla toplumun Sargon'un sonunu getirmesini sağlamıştı. Aynı dönemde Mısır bölgesine geçmemiş ve e, onların da gelmediği bir dönemi yaşıyoruz. Mısır'ın kendisini toparlama sürecini yaşıyoruz ki Mısır e, bölgesinde Mısır firavunları Hz. Musa aleyhisselamı e, izlerinde taşıyan Kayra aleyhisselam Mısır bölgesine geçmeyi e, niyetlenmişti. Sargon devrildikten sonra Mısır'a geçerek orada da putperestliğin yeniden yeşermesini önleyebilecek, Zülkarneyn aleyhisselam sonrasında toplumların bozulumunu etkileyecek, engelleyecek bir takım şeyler yapmak istemişti ancak Hz. Musa aleyhisselam bir gece rüyasında kendisine görülerek onun Mısır'a geçmesine engel olmuştu. Bu elbette ki Mısır'ın başına gelecekler veya Mısır'ın Mezopotamya coğrafyasına yayılması halinde Mezopotamya coğrafyasında yaşanacak bela ve desiselerinin önüne geçmek için Cenab-ı Hakk'ın bir ikramıydı. Vefatının ardından ikinci büyük oğul dönemini devam ettirildi. Bu dönemde Kaira peygamber aleyhisselamın oğlu Saymra aleyhisselam Kaira aleyhisselamın vefatından 7 yıl kadar evvel Allah-u Zülcelal'in vahiy ilahisine muhatap olmuş, devletin e, Akat devletinin hem varlığını devam ettirebilmek hem de bu bölgedeki İslam unsurlarını ortadan kaldırabilecek etkileşimin önüne geçmişti. İkinci büyük oğlu olarak görevine başladığından itibaren bu dönem için önemli iki unsur oluşmuştu devletler arasında. Bunlardan bir tanesi sır katipliğiydi. Çünkü devletlerin artık e, kendi politikaları, kendi stratejik yönetim tarzları yeryüzünde daha çok önemli hale gelmişti. Bu bağlamda da sır katipliğini ilk defa insanlara, devletlere öğreten peygamber Saimra peygamber oldu. Sır katipliği özellikle milattan önce 1950'li yıllarda gözümüze çarpıyor. Aynı dönem hieroglif yazısı olarak da karşımıza çıkan yeni bir anlayışı da getiriyor ki bu yeni dil biçimi daha ziyadesiyle toplumların e, kendilerine ait olan sırlarını saklamak için çeşitlendirdikleri bir yazı biçimi olarak önümüze gelmektedir. Her ne kadar bugün çözümlenmiş ve çözümlenmiş şekliyle karşımızda duruyor olsa da hali hazırda o bölgede bulunmuş pek çok yazıtın okunamamış özelliği okunamaz özelliğine de dikkat çekmek gerekiyor. Bu dönem ulaklık döneminin de başladığı tabir caizse devletlerin birbirlerine haber gönderebilmek adına bir e, kurumun oluşturma gerekliliğini ortaya koydukları bir dönemdir. Aynı dönem Ege'de Avrupa'ya ilham olacak işlerin yapıldığı bir dönemdir. E, ve Saimra peygamber özellikle Mezopotamya'da Akatlıları her ne kadar ortadan kaldıramamış olsa da Elamlara karşılık bir e, barış köprüsü ya da bir engelleyici sütun olarak oraya konuşlandırmıştır. Ardından da Ege bölgesine geçmiş ve Ege'de insanları hakka davet etmeye başlamıştır. Bu bölgede Ege'de e, artık Avrupa'ya ilham olunacak o düşünce biçimini, yaşam biçimini, e, tıbbiyeyi, felsefeyi düşüncenin temelleri artık konuşuluyor olmuştur. Ancak bu bölgede Ege'de çok da fazla kabul görmemiştir ve Ege'de e, uzun bir müddet verdiği tevhid mücadelesi esasında insanları hakka davet etmek için mücadele ederken bir gün e, Saimra aleyhisselam Ege bölgesinden ayrılırken sırtından vurularak öldürülmüştür. Bu dönem elbette ki Ege'nin kendi içinde Mısır'la beraber Mısır'ın etkileşimi altında artık paganizm izlerine taşıyacağı bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. Bir peygamberin e, vefatının ardından bu bölgede artık gittikçe putperest anlayış, paganizm anlayışı ee, daha da kurumsal bir kimlik kazanımına geçiyor ki özellikle yarından itibaren ele alacağımız yakın devirlerde bunun etkilerini görmeye başlıyor olacağız. Yarın Allah nasip ederse yeni inançların artık kurumsal anlamda karşımıza çıktığı bir döneme gidiyor olacağız. Hammurabi'den bahsediyor olacağız. Bunlara karşılık mücadele eden Hammurabi'den Allah nasip ederse yarın inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.